પાણી વેચી તો આવે શું અહીંયા વહી ગયું બધું વહી ગયું આ હાથો જ નહીં હરખો કર્યો આ છોકરા કેવું ને કોઈ હાથો નો હરખો કરે બસ કહું હરખો કરીને પછી ચાલુ કરીએ એટલે કોને ખા કર્યો એટલે આ ગાંડો ઉભો રહો ઉભો રહો રાઈટ ના અહીંયા ચીપરો ઠોકવા દે તું ડોયો ઇલા આયો ગંડાયો વાડીએ નો વાડીએ જતો નહીં હો વાડીએ હું જીવ કોઈ તો ખરો હું વાડીએ નો જતો ઉભર ઉભર આ ધર કાદુ સડી ગયો ગાંડો આવ્યો હે તા ભલા પાછું આવ્યું અરે શું તું જાતો નહીં હા ઉપર જા પોતરી નહીં સોનો પલ્લી જાય જા મને તવડો ભલે ગાંડો આવતો હોય મારે જો જામફળી પાણી પીવી ગયું હે અને ઘઉંમાં મૂકી દઉં એક પાણી બાવન પછી નળી હંકેલા કેટલી લાંબી થઈ ગઈ લે Carnavalho! à, kiếm ấy ở đây đi đấy nằm mồi nha ai mua nó Ôi ôi bà ta, hay này quá, đã đẹp mà, đủ cả thế. તને કીધું તું પેલા જાવા તા તો બર કઈ નાખ્યું હા અરે મને તું ગાંધો મને ગાંધો તું કલે હા લે લે ભેગી કરી નાખું હું હવે જાળીને બેઠો પછી મારો ભાગન એ નો કરાય મહી આપણે હબકાવાય હવે શું કરશું ગાંડાનું કંઈક કરવું પડશે આપણે એ અબ્દુલ અબ્દુલ દાદા ગાય પકડી લે હે અરે એ બીવે એટલે કોઈ બાપ એવું હે અરે હા એક વાર તો દોડવામાં દીપડાય બાજુ ગયો હે તો તો તો એ સડાઈ આપણને તમાજો હે ગાડો નહીં પોરો પાણી નહીં વારો દે નહીં હા ખાઈ હે અબ્દુલ તો ખાય મુખ્ય ને અબ્દુલ હે ને આપણે એને કે એટલે એને એનો ફેર લો ને આપણે હે ને ભાઈ આ જાફરી હુકાઈ છે એની વાંધો પડે બસ ભરી ઉલે ના હા હા ઉલે ના તો હારું લે હું હેલા હું છે એટલે હું હેલા ગાંડા એમને બહુ માર્યા જો લો જો બોલો ને પણ બોલો અમને ગાંડા માર્યા ગાંડા એવો કોણ ગાંડો એ તમે આમ તો અમાર વાડી રહી ને વાડી વાડી વાડી પાડી દે હાલો ચા ના ના હાલો હાલો હાલો હાલો દેખ હાલો દેખ હાલો હાલો

નો મને આમ આટા મારજે એમના ભરવા હું તો છું તબ તબ આવી જાય છે બે ખોટા મો ખોટા મો લાગે લીમડો છે ને હું છે જાય ઘીરે

Đấy luôn. Đấy luôn. Đấy. Chấp. Chấp. Chấp. You're... Right? 有人。ગાંડો શું કરે ભલા માણા ગાંડો આપણને શું કરે ગાંડો શું કરે ગાંડો ધરવી થાય જ ને થોડું દે ના ના ના અમને એમ કઈ મને લા આપણ આ ખમત તો ન પણ આયા કે બાપા ઓય બાપા ઓય બાપા એલા શું થાય ગાંડો કાઈ નો કરે ગાંડો ફીટો કરી ગયો એટલે વાલા ન પડે બોલે ને બોલે ને આપણને કે આપણને Voi, papà! Adriano, vuoi che non tu? Andole! હા કાય વાંધો ને વા આબુ હા હા હા હા એટલે હું થાય એ તું જાને આ ગાડા પર નો કર દે કો આયા આપણે તાલે નહીં આ બને નો કર કદી નહીં આપણે મારો જોઈ કદાચ થી ગાંડો આવી ગયો અમારા પાસે અમને તો બીક લાગે તમે સીવી નહીં જાય ઉભો લગભગ મને લાગે 有人。